До свидания, друг мой, до свидания Милый мой, ты у меня в груди Предназначенное расставание Обещают встречу впереди До свидания, друг мой, без руки и слова, Ни грусти, ни печаль бровей. Ведь в этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.